નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના બજાર ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો પણ આ બધી માહિતી મેળવતા પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે તો ખેડૂત મિત્રો આજે કપાસના ભાવમાં ફરીવાર સ્થિરતા જોવા મળે ને કપાસના ભાવ ત્યાં ને ત્યાં સ્થિર હતા ને આજે આખા ગુજરાતભરમાં સૌથી ઊંચો ભાવ જેતપુરના માર્કેટયાર્ડમાં બોલાયો હતો ત્યાં ત્રેવીસો એકાવન રૂપિયા સુધીની મોટી તેજી જોવા મળી હતી તો જો અત્યારે ખેડૂતો કપાસ વેચવા માગતા હોય તો અત્યારે લગભગ માર્કેટયાર્ડમાં સારા કપાસ હોય તો તેના ભાવ બે હજાર ચાલીસથી બાવીસો રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે ને જો હલકા કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ભાવ ક્વોલિટી મુજબ અગિયારસો પચાસથી બે હજાર રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના ગુજરાતના તમામ માર્કેટયાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ પંદરસો સાહીઠથી બાવીસો ને એક્યાસી મહુવા ચૌદસો નેવથી બે હજાર સેતાલીસ ગોંડલ બારસોથી ત્રેવીસો ને અગિયાર કાલાવાડ બે હજારથી બાવીસો ને પંદર રૂપિયા તળાજા નવસોથી એકવીસો ને ઓગણીસ બગસરા પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને એકોતેર ઉપલેટા સોળસોથી બાવીસો માણાવદર અઢારસો સિત્તેરથી એકવીસો ને પાસઠ રૂપિયા જેતપુર સોળસો અગિયારથી ત્રેવીસો ને એકાવન વાંકાનેર તેરસોથી બે હજાર એકાવન મોરબી સોળસો એકાવનથી એકવીસો ને એકવીસ રાજુલા એક હજારથી એકવીસો ને એકાવન રાજકોટ સોળસો પાસઠથી એકવીસો ને બાણું અમરેલી તેરસો પચાસથી બાવીસો ને એકત્રીસ સાવરકુંડલા પંદરસો ત્રીસથી એકવીસો ને પાંચ જસદણ સત્તરસો ત્રીસથી બાવીસો ને આઠ જામજોધપુર સત્તરસોથી બાવીસો ને પિસ્તાલીસ ભાવનગર એક હજારથી એકવીસો ને બોતેર જામનગર અઢારસોથી એકવીસો ને પચાસ બાબરા સોળસો વીસથી એકવીસો ને નેવ ધોરાજી પંદરસોથી બાવીસો વિંસ્યા અઢારસોથી એકવીસો ને પંદર ભેંસાળ પંદરસોથી એકવીસો ને નેવ ધારી તેરસો દસથી અઢારસો રૂપિયા માણસા પંદરસોથી એકવીસો ને પાસઠ કડી ચૌદસોથી એકવીસો ને બાસઠ પાટણ ચૌદસો એંશીથી બે હજાર ઓગણીસ સિદ્ધપુર તેરસો અગિયારથી એકવીસો ને પચાસ રૂપિયા લાલપુર પંદરસોથી એકવીસો ને એકાવન ધ્રોલ સોળસો વીસથી બાવીસો પાલીતાણા ચૌદસો ચાલીસથી બે હજાર ચાલીસ હારીજ પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા ગઢડા પંદરસો એકાવનથી બાવીસો ને દસ કરજણ સત્તરસોથી ઓગણીસો ને સાઠ ધાંધુકા ચૌદસોથી બે હજાર સડસઠ વિરમગામ બે હજારથી બે હજાર ત્રીસ રૂપિયા વિજાપુર સોળસો પચાસથી એકવીસો ને એંસી કુકરવાડા ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને અડતાલીસ ગોજારિયા અગિયારસો પચાસથી ઓગણીસો ને સાઠ હિંમતનગર સોળસો અગિયારથી બે હજાર એકત્રીસ હળવદ પંદરસોથી બે હજાર બોતેર વિસનગર બારસો પચાસથી એકવીસો ત્રેસઠ સણાસમાં સત્તરસો એકથી બે હજાર ઉનાવા અગિયારસોથી એકવીસો ને એકોતેર સતલાસના સોળસોથી ઓગણીસો ને વીસ રૂપિયા